ही लगाए थी मातो जी गई हैं ये कन्याएं बैठो कन्याओं उधर को बैठो उधर को देवी जी खाने आई हैं छोटी देवी है इसमें पूजा हो रही है देवी माँ की आज कुमारी कष्ट है कुमारी खिलाई जा रही है तुम्हारा का नाम है ऋषभ भी बैठा है इसमें ये पूजा शुरू हो रहा है और ये कन्या इधर बैठी है कन्या सभी बैठी हुई हैं देवी जी लेकिन प्लेट तो खाली थे देवी जी की बाहर दरवाजे पर भी भंडारे की व्यवस्था चल रही है देखिए पानी वाले सा सही हो फ्रेंड्स हो गई है पूजा की तैयारी और फाइनली जो है भोग लगाने की व्यवस्था है देवी और सज्जनों आप लोग ग्रहण करें खाओ खाओ आओ हाँ। हाँ। हाँ, वो पड़ा था वो ऊपर पड़ा है गिर जाओ ना उठाओ कल तो आरसी कहा कर माँ सेरा वालिए माँ मेरा वालिए